テルのマッサージ上手だったよ鉄塔狙いでいきます難しいんですよ マウンドち上げてるからね <laughs> 力を振り絞って。 はちょっとアプローチでパーを守りに行きますあ間違えたパターでアップンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンベリベリ遅いダウンベリベリ遅いダウン 列車に弱 ーイヤーハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー大魚一杯大魚一杯 ゴン逃げてった。 もうちょっと行けたでしょお疲れ様でしたここかどうもありがとうございましたみなさんお疲れ様でしたこの2日間私は結構アマタスプリングの魅力にどっぷりハマってしまいました レギュラーティーは結構目標以上のスコアを出せ出せたので良かったですただバックティーの前半がひどかったどうにもならなかったですねで今回なぜアマタスプリングに来たかと言いますと太平洋クラブのメンバーになりますと提携先で海外のゴルフ場がいくつかありますその一つの提携先がアマタスプリングになります なんとメンバーフィーで回れちゃうそうですよ、えー、お得なんとそんな提携先のゴルフ場が結構たくさんあるみたいなんですよねそれで実は明日からもう一つの提携先回ってきますマレーシアのクアラルンプールカントリークラブですどんなコースなんでしょうねかなり有名なコースを聞いているので今から楽しみです 頑張るぞ今日はマッサージして寝て明日頑張りますお疲れ様でした